Thank you. የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት የማይሆን አባት የስላሴን መንበር የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት እያሸበሸቡት የሰማይ መላእክት ካህናተ ሰማይ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ የልዩ ታምር ሊያዩ የታደሉ በጽድቅ ስራቸው በምድር ይታያሉ። በምድር ይታያል የሥላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኬሩቤ ዳዊት የቅዱሳን ሀገር ሲያወድስ ይኖራል የስላሴን ክብር ጽድቅና ርራዬ የተወላ ሰማይ እግዚአብሔር በደመና የስላሴን መንበር ቅዱሳን ከበውት እያሸበሸቡ በሰማይ መላእክት ካህናተ ሰማይ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ የልዩ ታምር ሊያዩ የታደሉ በዝርግ ስራቸው በምድር ይታያሉ በዝርግ ስራቸው በምድር ይታያሉ። ገብሲን መንበር ቅዱሳን ከበውት ኪሩቤል በደመና ዙፋኑን ይዘውት ድንግልን ከመሃል ሚካኤልን ከፊት አእላፍ መላእክ ሲሰግዱ በፍራት እዩት ተመልከቱት የሰማዩን ድምቀት እዩት ተመልከቱት የሰማ